いつらあいつら変わっちまったなお前はあんなやつじゃなかったんだよ変わっちまったよあーターのことじゃないか変わっちまったやつだあいつら変わっちまったよ、うん んて言っていいんですかねまあもともとはその同じみんなバレットクラブだったわけですよね、まあ、なんで分裂してしまったのか、まあ、もしかしたら自分にもちょっと原因があるかもしれないですけどまあそこは僕は正直関係ないんで自分に関してはあとは ま、勝ち勝ち抜けるだけで優勝、まあ、決定戦ですか決勝思って優勝するんですいければ、まあ、行くことを願って頑張ります今変わらなく全力でやりきります大丈夫ですはい 軍団構想にはあれせずにとらわれずに試合に集中するはい了解しましたはい、井口さんのすごい全力っていうのはキーワードに今なってるように感じるんですが、はい、どどうでしょうかそこら辺の思いというそうですねまあ去年はやっぱり爆発っていう言葉を、まあ、使ってたんですけど爆発にはもう全力出さないと爆発しないんでその、まま、前の段階ですよね 爆発の前の段階でもう全力をやっぱり出さないと爆発できないから今年は1個戻って全部全力を出して爆発結果的には爆発ですはい大丈夫ですか爆発 <laughs> 爆発大爆発です It's window Look away. Yujiro! What did we tell you? We offered you another opportunity and you didn't take it. Where's your mind at? Huh? Where's your mind at? No loyalty. Zero. Huh? You should have been with us. You had your chance in San Francisco. Huh? To join on a beatdown or save them we all witnessed what you did, and you got what you deserve. You see, Ibushi, that beatdown when you did in San Francisco, that's nothing to what I'm gonna do to you in Yokohama. Huh? Huh? Golden lovers? This is wrestling, this is not a porn flick.